you have to prepare Bao life. Okay? We will ask a question after if you wish. Huh? You want one question during the Вопросы. talk? Oh, it's here. Okay, after. Потом вопросы. Bao life. Bao life. You like it? Нравится? Who knows Bao life before? Who knows Bao life before? Ah. Excusez-moi. Bon, qui connaît Bao life avant? Кто раньше знал, что это такое Bao life? Кто уже знаком с ним ранее? Alors, Bao Life, ça me rappelle une histoire. Je ne suis pas impliqué dans Bao Life, Bao mais ça Life. me rappelle une histoire. Напоминает мне одну историю. Я не был раньше связан с ним, но это мне напоминает одну историю. Il y a de longues années, mais après Serge, j'étais responsable de, de la R&D, de recherche et développement, dans une société qui s'appelle Vision. Когда-то очень давно я был ответственным за разработку исследований в плане продукции, научные исследования в компании, которая называется Vision. Vision. И в тот момент для того, чтобы производить косметику, я нанял на работу просто блестящего химика, который жил рядом с нами, недалеко в Ницце. Qui est токсиколог. aussi euh, cosmétologue. и также косметолог. On a créé ensemble Мы Э, создали вместе une ligne de produits cosmétiques fantastique фантастическую линейку qui продукции. s'appelle Millennium Alliance. Millennium Alliance. Alors ça, c'était il y a 15 ans, Eh, t'as 18 было. ans, je me rappelle plus. 15-20 лет назад. не Que помню. cet homme qui est français mais qui est né au Sénégal, И этот мужчина, этот человек, который француз, но который родился в Сенегале. Temps, он мне постоянно говорил, я приглашу тебя в свою семью. Sénégal, et tu И ты увидишь там нечто необычайное. Это баобабы. Bon, baobabs, ну, я знал, что je такое savais pas я не знал, что у него такое качество, я не знал, что у него такие особенности этого баобаба, но он буквально только об этом и, и, и, и говорил. Bon, alors pour différentes raisons, moi je suis parti de, de Vision, lui il est allé ailleurs. По разным причинам я ушел из Вижена, а он пошел тоже в другие места. J'ai appris qu'il s'occupait de baobab. И я потом узнал, Je что он recevais занялся régulièrement ses, баобабом. euh, ses- Facebook. ou- Я увидел там у него в Фейсбуке Très bel homme, очень красивый мужчина. très noir, Очень черный, avec un чернокожий. costume blanc toujours. В белом костюме Très всегда. élégant. Очень элегантно. Et alors j'ai suivi ça, et puis aujourd'hui, Я par hasard, отслеживал его путь, je me его retrouve продукцию. dans le baobab. И вот на сегодняшний день, как будто случайно, я оказался с головой в Alors quand Баобабе. Serge de la société m'ont demandé de, de faire la promotion de Baobab, j'étais enchanté parce que c'est une Когда Серж и vieille наша histoire компания, que j'aurais voulu un jour faire et qui s'est pas fait. Когда Серж и наша компания попросили меня углубиться в тему Баобаба и создать рекламную кампанию Баалайфу, я был очень доволен, потому что это позволило мне как бы сделать то, что у меня была возможность сделать ранее, чего я не выполнил. le produit contient beaucoup d'ingrédients. Так продукт он содержит в себе много ингредиентов. Mais tous les ingrédients но все ингредиенты, они вращаются вокруг du fruit du плодов баобаба. Вначале, конечно. Надо нам поговорить о баобабе. Об этом великане, который растет, конечно же, в нескольких регионах, в основном в Африке, но также и в Австралии, и в некоторых других странах. Вот тот тип баобаба, который используем мы. Adansonia digitata. Называется он Адансония дигитата, африканский бабаб. Mais maintenant, on peut l'appeler comme on veut. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent upside down tree, c'est-à-dire Некоторые его называют upside down tree, то есть c'est un arbre à l'envers. Дерево вверх ногами, дерево растущее корнями вверх. Pourquoi? Parce que si Почему? vous voyez les branches, Потому что если вы посмотрите на его en fait, elles ressemblent à des racines. на самом деле они похожи на корни. Vous voyez Alors donc, Видите? on- c'est comme si un, un- un arbre qu'on avait mis à l'envers avec Это- les racines en haut. Так как если взяли дерево и перевернули и корнями вверх. Mais les Africains l'appellent aussi tr- tree of life. Но африканцы также называют его деревом жизни. En fait, tout le monde l'appelle baobab, baobab, c'est beaucoup plus simple. Ну, вообще во всем мире его зовут Баобаб, так проще. Il peut être très grand. hein. А Regardez. Вообще он бывает очень Très большим. grand. Посмотрите, какой Il peut огромный. être aussi très large. huit А он mètres также de может быть diamètre. очень широким, очень толстым. 8 метров в диаметре. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, Так вот, если вы еще не убеждены, vous allez en Afrique du Sud, поедете в Южную Африку, et vous allez prendre un verre dans un bar, и пойдите выпейте э, стакан в одном баре, qui se trouve à l'intérieur Вы можете выпить какой-нибудь напиток в баре, который там построен внутри баобаба, внутри ну voilà. дерева. Là, vous allez à du baobab, вот, вы заходите прямо в серединку баобаба. Ты étais dedans Ты был en Afrique du Sud, hein Ну и как? En Afrique, il a été dedans. Вот он был там, в ЮАР. Non, c'est vrai, hein Это правда, да. Alors, le problème, c'est que c'est un vieil arbre, mais Проблема. il n'a pas, de- il a pas de règne de... Это очень долго живущее древнее дерево, но оно не имеет On ne peut колец. pas le dater juste avec les... Нельзя определить возраст Баобаба Il только faut за счет faire колец. une, une technique au carbone, carbone marqué. Там нужно специальную э, технику да, с карбон-маркерами il est tellement dense, le bois, Дерево настолько плотное, древесина, что сжечь ее нельзя. D'ailleurs, les pompiers utilisent cette Кстати, используют именно пожарные качества. Э, вот это качество баба они используют, пожарные. Alors, ce baobab, il fait des fruits. Baobab приносит плоды, фрукты. C'est pas les petites baies canadiennes. Hein, это не маленькие ягодки какие-то, нет. Кило вот такие фрукты большие, по килограмму, не меньше. И, voyez là, c'est la taille. Là, il y, en a pour 2 kilos dans la main. Là. Тут в руке у человека по меньшей мере 2 килограмма. Alors, ce qui est, ce qui est assez hallucinant, c'est Эм, c'est que si vous l'ouvrez, vous, если вы откроете, vous attendez à trouver comme le coconut, comme le, le, le coconut du, du jus. Если вы расколете плод, у вас какие ожидания? Ну, внутри какая-то жидкость будет, типа как в кокосовых орехах. Mais vous trouvez déjà Нет. des petits cubes. Вы находите там кубики. Séchés. Кубики. séché par la nature. Alors они vous avez des cubes là. сухие. То есть они их высушила сама природа уже изначально. Et en fait, le fruit du baobab, c'est ça. На самом деле плод ба-ба-ба. Это вот эти сухие кубики. Et de ces cubes-là, on en Из fait вот этих кубиков мы Et делаем poudre порошок. dans le ventre, И вот этот порошок у вас сейчас есть в животах, дамы и господа. Alors, on ну revient maintenant au Baolaf. А сейчас мы вернемся к Баолайфу. Elle a, le Baolaf, il a 8 ingrédients Baolaf assez importants. 8 достаточно важных ингредиентов. On va en détail aujourd'hui. Je ne vais pas, normalement, quand on va présenter Baolaïf, je ne vais pas dire tout ça à la fois. Обычно, знаете, когда презентацию я делаю Баалаеву, я не буду так углубляться, не буду так говорить детально. сегодня мы будем детально разбирать. Mais je pense que si vous connaissez tous les détails, vous pourrez mieux résumer à votre façon le Baolaïf. Я думаю, что если вы будете знать все подробности и все детали и понимать их, вы лучше сможете сделать краткое резюме для объяснения, что такое Баалаев. Alors, peut-être que tu peux dire le nom des, des, des huit et on va y aller en détail. Так вот, сейчас мы прочтем вам название этих восьми ингредиентов, и мы с вами их подробно разберем, каждый. Вот, вы можете прочесть сами, да, но я тоже прочту. Первое – мальтодекстрин. Второе – экстракт мякоти баобаба. Третье – фруктолиз олиг, олигосахариды. Четвертое – глюкоманан из коньяка, конжак. У нас еще, да, зовут? Да пектин, пятый, шестое, инулин из цикория, седьмое, экстракт ягод ацеролы, восьмое, порошок клюквенного сока. Alors, ça les Les Это inactifs, on parle pas. Hein. активные ингредиенты, а других неактивных мы и говорить не будем. Pourquoi la maltodextrine Почему и зачем мальтодекстрин? Alors là... En arrière. Vous pouvez mettre en Вот. Mais vous, vous les avez sur la- l'étiquette, hein, Но у вас есть все это на этикетке. par ordre de quantité, Да. exactement comme ici. И Именно вот Vous точно allez les так, как trouver и sur тут l'étiquette. написано, это в порядке а, возрастания, да, чего больше всего, то на первом месте. Alors, le premier, c'est la Первый maltodextrine. мальтодекстрин. C'est un mélange de Это sucre смесь important, сахаров, важных qu'on trouve sous сахаров, forme cristallisée, которых мы находим в форме кристаллизированной et qui va nous servir de forme. и который послужит нам формой. Et en même temps, qui va servir à nourrir les bactéries. И одновременно послужит для пищи для бактерий. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Я потом вам объясню, почему это важно. Alors, qu'est-ce qui fait si spécial le, le fruit maintenant hein? Сам плод баобаба, фрукт, что он такого особенного делает? Ce fruit, c'est le nouveau roi des antioxydants. Этот фрукт – это новый король антиоксидантов à cause de l'indice ORAC, vous savez, ORAC, c'est un indice chimique qui permet de calculer le potentiel antioxydant de chaque ingrédient. Это глядя на индикатор ОРАК, который показывает именно потенциальную силу, антиоксидантную силу каждого вещества. А как бы измеряется сила антиоксидантов в любом веществе или продукте. Comparé aux autres, сравнивая с другими, eh ben, ils font pas le poids. Они вообще ни в какое сравнение с ним не идут. вот почему мы называем его новым королем антиоксидантов. Вы увидите, это очень важно. Именно для пользы всего продукта. Второе, это то, что он содержит огромное количество витамина С. Шесть раз больше, чем в апельсине. Aussi, il a beaucoup plus de potassium qu'une banane. Vous savez, quand on prend une banane, c'est pour se donner de l'énergie et en même temps du potassium. Et bien là, si vous prenez le fruit de baobab, eh, vous avez beaucoup plus de potassium avec le baobab qu'avec une banane. А, Это калий. Это не потассиум, это калий. Значит, в нем огромное количество калия. Вот, допустим, если вы обычно говорите, что калия очень много в бананах, да, так если вы будете сравнивать, то в баобабе в 6 раз больше. En plus, il y a plein de fibres. К тому же там очень много клетчатки, волокон. Мы увидим позднее, почему настолько важны волокна. 50% от всего фрукта составляют волокна, которые делятся на 75% растворимых волокон и 25% нерастворимых волокон. Почему это важно? Волокна, растворимые волокна. Это волокна, которые перевариваются. Les fibres insolubles restent dans l'intestin et elles sont bon avec mais en même temps, elles ont un bon Они не перевариваются, они проходят весь транзит по кишечнику и потом выходят, да, когда мы идем в туалет. Но они играют огромную роль в процессе пищеварения. Le troisième ingrédient, c'est les Фруктоолигосахариды. Alors ça, c'est la bouffe. Вот это еда, исключительная пища для бактерий. C'est un mélange de glucose et de fructose. Это смесь глюкозы и фруктозы. Très important parce que la bactérie, elle adore ça. Бактерии обожают это. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est bon d'aider de, de, la bactérie à bien se nourrir. И я потом позднее скажу вам, почему настолько важно помогать бактериям хорошо питаться. Voilà. Ici, vous Вот, savez, посмотрите, les bactéries, вы знаете, ça fait partie de notre бактерии vie. – это часть нашей жизни. Mais on le verra après. Но мы И потом посмотрим On, va, позднее. on le verra après comme- pourquoi ça fait partie de notre vie. les Почему? bactéries. Это является неотъемлемой частью нашей жизни. Le quatrième produit s'appelle Четвертый. glucomanane. Называется глюкоманан. Et la, pro- la plupart du temps, В большинстве случаев on, on le prend d'un- Мы d'un- d'une racine qu'on appelle le добываем его из le специального корня, который называется канша. Э, это такой как бы, эм, как бы овощ, да, но который эм, корнеплод, вот так бы мы назвали, да? То есть это скорее не просто корень, а все-таки такой овощного типа. Мы будем добывать экстракт делать из этих корней. из а? корней этого конжака. Порошок делать. Alors, qu'est-ce qui fait ce konjac Vous savez, Что ce делает этот glucomanane конжак? Глюкоманан, то Il есть. va absorber l'eau Он будет comme une впитывать éponge в себя воду, как губка, et il va и former он сформирует dans l'estomac. определенный комок в Et vous savez que la желудке. distension de l'estomac, elle provoque l'arrivée d'une hormone qui appelle l'hormone de satiété, qui dit stop, ne mangez plus. А вы знаете, что растяжение стенок желудка провоцирует выработку определенного гормона, который организму подает сигнал сытости. Он говорит нам, стоп, больше есть не надо. C'est pour ça qu'on sait que le glucomanate, il, il vous aide à réduire votre appétit. Вот почему мы знаем, что глюкоманан помогает нам снижать Notamment аппетит. quand vous êtes dans un régime amaigrissant. В особенности, когда вы на, э, когда вы следуете э, диете для on, похудения. En plus, ce produit-là vous va Потому vous что aider à réguler le этот taux de sucre dans le sang et le taux de продукт cholestérol. будет помогать вам регулировать уровень сахара в крови, ваш холестерол, La pectine. пектины. La pectine, c'est encore une fibre. Пектин – это опять-таки волокно. C'est, on la trouve surtout Мы- dans les pommes, Главным образом находим пектин dans, в dans le яблоках, citron. в лимонах. Alors cette pectine, elle a un rôle fantastique. Пектин играет фантастическую роль. Elle, elle, elle agit, c'est une fibre. Hein. Это волокно. Elle agit dans beaucoup de choses, И même dans des maladies importantes. влияет очень-очень на много, в частности, на очень важные болезни. On sait qu'elle a été utilisée, en tout cas la pectine de pomme, je crois. Мы знаем, что пектин, во всяком Elle a случае, été яблочный utilisée pour пектин, détoxifier был les gens qui, avaient, qui étaient intoxiqués pendant Tchernobyl. для того, чтобы выводить токсины и яды из организма людей, которые поручили заражение в Чернобыле. On avait un produit il y a longtemps, pour ceux qui étaient avec nous il y a longtemps, il y a 8-9 ans, qui était fait à base de pectine on avait un produit dans jeunesse ah. qui était entièrement fait de la pectine de, je me rappelle plus du nom, mais qu'on a. 8-9 лет назад в вот те, которые были уже здесь, они вспомнят, у нас был как раз продукт вот такого же рода, который полностью был на основе пектина. У il y des études cliniques très sérieuses. Где были проведены очень серьезные клинические испытания. Pour prouver que ce чтобы доказать, что этот продукт aidait à détoxifier le, помогал вывести ну, ну, токсины и яды, которые образовались в организме э, из-за облучения в Чернобыле. C'est Это пищевое волокно. Le numéro 6. номер 6. Это инулин. Который мы получаем из цикория qu'on extrait de la racine de cicoria. Vous voyez là Из корней цикория. On en fait une poudre. Видите, мы делаем порошок. Et cette poudre encore est un прébиотик, c'est-à-dire qu'il va alimenter les bactéries. Он будет кормить наши бактерии. Пребиотик. Le numéro 7, acerola. Седьмой номер, ацерола. Les baies d'acerola, les voilà. Ягоды ацеролы, дикая вишня у нас еще зовут. ont- qui sont pleines de vitamine C. Они полны витамина С. Mais alors une grosse quantité de vitamine C. Большое количество витамина С. Voilà la, la Вот. poudre qu'on obtient. Avec Порошок. cette poudre, elle est introduite en baola. Порошок, который мы получаем из ацеролы, именно этот порошок и добавлен в Балайф. Et enfin, И, наконец, cranberry, le can, euh, can- Клюква. canne- le canne- canneberge. конверж. Canneberge. Canneberge, qui est un- une baie aussi, Клюква тоже ягода, qui a un très grand pouvoir antioxydant. которая имеет огромное, огромное антиоксидантное значение. On utilise le jus de Мы canneberge используем сок et on en fait une poudre. и превращаем его в Et cette порошок. poudre, elle va dans Baolife. И вот этот вот концентрат потом добавляется в Балайф. Alors maintenant, je vous ai, je vous ai présenté les huit ingrédients Вот теперь я вам представил On va les 8 mettre tous ингредиентов. ensemble. Мы их объединяем все et on va вместе. voir quels sont les résultats И pour la santé. посмотрим, как же это повлияет на здоровье. Alors, la première Ну chose, что ж. que- il y a trois avantages santé majeurs plus quelques autres. Есть три основных пользы для здоровья, которые превыше всех других. Je vous ai dit que le fruit, говорил, le pulpe du fruit de baobab était très riche en antioxydants. мякоть баобаба – это чрезвычайно сильный антиоксидант. Mais aussi le cranberry, Но la canneberge. этим же качествами обладает и клюква. À eux deux, ils ont un pouvoir antioxydant énorme. Так вот, оба они вместе взятые да, ça, это дает действительно огромный антиоксидантный эффект. Ça, это важно для восстановления ДНК. ДНК. Вы знаете, там постоянная оксидация, постоянное разрушение. aussi très pour это также une petite batterie крайне qu'on appelle важно. les mitochondries. Для маленькой нашей бактерии, которая Но- называется митохондрия. Les mitochondries sont dans toutes nos cellules. Митохондрии, они содержатся во всех абсолютно Et наших leur rôle, клетках. c'est de transformer Их роль l'énergie qu'on превращать leur amène avec les aliments, qu'on appelle des calories, энергию, которую мы привносим в организм вместе с пищей, которую мы называем калориями. elles vont les transformer Митохондрии должны превратить еду en, en une énergie disponible pour le corps humain qu'on appelle ATP. в энергию, чистую энергию, которая необходима для нашего тела, которую мы зовем АТФ. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que les mitochondries sont extrêmement sensibles. L'ADN, il, il y a de l'ADN dans les mitochondries, ils sont très sensibles à l'oxydation. ДНК в митохондриях, они крайне чувствительны к оксидации. Donc, la première chose Значит, que vous avez первое, dans ce produit, что вы имеете в этом продукте, plus d'énergie, больше энергии, en permanence. и постоянный уровень энергии. À, ah, grâce à la mitochondrie. Hein. Благодаря митохондриям. Donc une meilleure, Значит, euh, on, on se remet de son activité physique. Когда у нас активная какая-то физическая деятельность, у нас восстанавливаются силы быстрее. En permanence, on peut mieux Постоянно. se rétablir d'un Вообще мы восстанавливаемся быстрее, в любом случае восстановление сил у нас быстрее в организме. Теперь celui-là fondamental. Подошли ко второй пользе от продукта, который является просто фундаментальным. On appelle ça la connexion entre Мы называем это nos bactéries, l'intestin et le cerveau. связью между а, как бы подключением, связью, которая существует между нашим мозгом и нашим кишечником. Alors, vous savez a 60 000 cellules humaines. Вы знаете, что у нас есть 60 тысяч миллиардов человеческих Это, клеток. Dans chaque cellule, il y a 30 000 gènes. 30 тысяч генов. Nos bactéries, Наши бактерии, y en a 100 fois plus. их в 100 раз больше. И они elles 3 millions de gènes différents. И они включают в себя 3 миллиона различных генов. Alors, il faut savoir так вот, нужно знать, что un gène, c'est un gène, ген – это ген. Qui vient de cellules humaines ou de bactéries. Неважно, откуда он происходит. Или Son из rôle, клетки обычно, или из бактерий. Son rôle, c'est de pouvoir fabriquer, de donner les codes pour fabriquer des protéines. Давать нужные коды для производства протеинов. Alors, on a un corps humain. Человеческое тело – qui est fait de 90% На de 90. cellules humaines, euh, процент de cellules de bactéries, pardon, состоит из эм, э, клеточных бактерий et de 10% de cellules humaines. и на 10% из человеческих клеток. Alors, je vous pose la question Вопрос задаю. qui, qui Encore une est fois. l'hôte On de vous l'autre demande, on vous demande de, pro- de- de répéter encore une fois. Alors, pourquoi Pour le nombre Ouais. Alors, dans notre corps humain, в нашем человеческом теле, on a 90% des cellules humaines. Non, bactéries. La bactérie, pardon, à chaque fois je Бактерий, Alors, on a бактериальных 90% клеток. De bactéries, 90% проще говоря, бактерий. Et uniquement 10 и всего 10% humaines. человеческих клеток. On croyait qu'on était les chefs avec 10% de cellules humaines. И мы считали, что мы тут начальники, мы главные с этими 10% человеческих клеток. On n'est pas les chefs. Но мы не начальники. Qui est le chef? Кто тут начальник? Qui est, qui à la maison et qui reçoit les invités? Кто у себя дома и принимает гостей? La maison, c'est les bactéries. Дома тут у себя бактерии. Et les cellules humaines, c'est les invités. А человеческие клетки, они как гости. Потому что те намного главнее, мощнее. Pourquoi elles sont si puissantes? Почему они такие мощные? Сильные? Une bactérie, elle peut fabriquer toutes les hormones du cerveau. Одна бактерия может производить абсолютно все гормоны мозга. Elle a tous les gènes. В ней есть все гены. Autrement dit, si vous voulez traiter То есть, une dépression, если вы хотите лечить депрессию, traitez vos bactéries. Тогда лечите ваши бактерии. Si vous Если вы хотите лечить Альцгеймер, лечите ваши бактерии. Quand on est né, quand on est né, когда мы рождаемся, le, le nouveau pas de bactéries, rien, zéro. Новорожденного нет бактерий, ноль. Alors quand il, rend, quand il sort когда он выходит du ventre de maman, из живота своей матери, il passe par le vagin. он проходит через вагину. И когда он проходит через родовые пути, он наполняется бактериями из вагины les bactéries du vagin, elles ont été faites exprès pour donner un héritage бактерien au nouveau-né. Чтобы передать бактериальное наследие. Alors au début, il en a très peu. Вначале у новорожденного их очень мало. Mais à partir de ces peu de bactéries, начиная с этого маленького числа бактерий, il va construire les centaines de milliers de milliards de bactéries. строить сотни, тысячи, миллионы, потом миллиарды бактерий. C'est pour ça qu'on s'est aperçu Вот почему было замечено, que les enfants qui naissent de что césarienne, дети, которые рождаются И ки- благодаря кесаревому et qui сечению ne passent pas par le и vagin. не проходят через вагину. Elles ont simplement quelques bactéries У du них всего лишь chirurgien ou de la... Несколько бактерий от Voilà, et хирургов. donc tu там. vois, tu vois, c'est le résultat. Non, О, mais- вот результат, посмотрите, вот он. <laughs> Eh Нет, ben, les enfants nés Вот, de césarienne ont Дети, которые рождаются после кесарево у них меньше шансов сопротивляться тяжелым условиям жизни, чем у других детей. Quand on est né, on s'est aperçu que les bactéries, elles ont fait un accord écrit Бактерии, они как будто подписывают письменный договор с человеческими клетками. Elles ont dit aux cellules humaines, voilà, они говорят, nous, on n'a pas la possibilité d'avoir у нас нет возможности добывать себе еду. donnez Давайте нам еду. Et nous, en échange, а мы взамен будем делать две Un, вещи. Первое, мы будем учить ваши иммунные клетки, как защищаться. а второе, мы будем вас защищать против всех болезней. C'est ce qu'on appelle la symbiose. Вот это мы называем симбиоз. Entre les bactéries симбиоз. et les cellules humaines. Между бактериями Vous savez, и человеческими клетками организма. On a 60 000 milliards de cellules humaines. Вы знаете, у нас 60 тысяч миллиардов э, человеческих клеток. Vous savez qu'elles sont très intelligentes. А вы знаете, они очень умные. Vous savez qu'elles comprennent votre langage. Вы знаете, они понимают ваш язык. Elles sont capables de faire beaucoup de choses. Они способны делать очень много. Et surtout, elles vivent, а sauf cas précis, sauf cas difficile, elles vivent en parfaite harmonie entre elles. За исключением некоторых особых случаев, они живут в идеальной гармонии друг с другом. Normalement, à part le cancer, beaucoup de choses ну, qu'on pourrait éviter. Исключая какие-нибудь крайние случаи раковой болезни. Société parfaite они живут как будто бы в идеальном мире, идеальное сообщество. On avoir la même chose. Мы хотели бы жить так же. Éviter les accidents, les Kalachnikov et compagnie. Чтобы избежать разного рода аварий, несчастных случаев, калашниковых и им подобного. On a, et c'est la même chose avec les bactéries. То же самое с бактериями. Une vie de société qui est parfaite. У них идеальная социальная Elles жизнь. Sont organisées. Они организовали свое Par общество. К примеру, я дам вам пример. Les bactéries, si on met un microscope là, Если мы микроскопом ткнем de вот сюда, мы увидим сотни тысяч бактерий. Вы напугаетесь просто. vous mettez un microscope ici. А вот ткнете микроскоп сюда, vous allez voir des bactéries. и там Mais бактерии. pas les mêmes. Но они Parce que je разные, suis droitier. потому что я Parce que правша. j'utilise ma main droite d'une façon différente de Потому celle de что ma main gauche. Я использую Si свою j'étais правую руку gaucher, иначе, j'aurais чем d'autres левую. bactéries là. Если бы я был левшой, у Vous меня avez были des бы bactéries другие partout. бактерии. Partout, partout. Au visage, c'est plein de bactéries. И повсюду, повсюду у нас бактерии. На лице у нас полно бактерий. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se laver. Non, non, mais je, je вот почему не надо слишком часто faut мыться. Pas, faut pas rentrer Нет, я шучу. Паранойя на да? Не превращайтесь в параноиков своей. Il faut laisser les, les enfants par terre. Оставляйте ваших детей покопаться а в грязи. Дайте им пособирать мусор. Leur Повышайте силу их бактерий. Vous savez, 40 ans, on a fait une étude très intéressante. Вы знаете, лет 40 50. назад, там 50, было произведено такое очень интересное исследование. On a pris les Suédois et les Norvégiens. Взяли шведов и норвегов. Avant existe le vaccin contre la poliomyélite. Это до того, как возникла а, была изобретена вакцина от полиомиелита. Они все умирали от полиомиелита. La poliomyélite, c'est la maladie des gens propres. Полиомиелит – это болезнь чистых людей. Si vous avez, si vous n'êtes pas prévenu contre l'immunité, contre les, les bactéries mauvaises, vous l'attrapez, la polio, ou les virus, parce que la polio, c'est un virus. Если вы, да, не предупреждены, ваш организм против такого рода бактерий, ну, то есть вирус, да, полиомиелит – это вирус, то вы погибнете от него, подцепите его. Alors on a fait une autre étude en Égypte. Было произведено другое исследование в Египте. on a fait, on a trouvé un taux de typhoïde absolument énorme. И там typhoïde. Э, la typhoïde c'est une bactérie. Qui... Э, там было найдено огромный-огромный процент заболеваний тифозной палочкой. Et la typhoïde, c'est А тиф, да, это как раз тифозная эта палочка, это болезнь грязных рук. Alors là, il n'avait pas assez de bactéries. Тут было недостаточно бактерий. Et il en avait beaucoup, mais а beaucoup тут, de mauvaises aussi. А тут слишком много бактерий. Mais il avait jamais la, il n'y avait jamais de polio. И, dans, но, en Égypte. но в Египте никогда не было полиомиелита. Donc il faut, on sait aujourd'hui qu'il y a une mesure, certaines mesures. Знаем, надо соблюдать определенное равновесие. Donc, vous voyez ici, le corps вот. humain plein de bactéries. Вот вы видите человеческое des bonnes, тело. Parfois des mauvaises, mais des bonnes. La Полное бактерий. Хороших, плохих, да, ну всяких. Et ça, ce que je vous ai dit. I а feed вот you тут... and you protect me. То, что я вам и говорил, да, я научился себя защищать. Alors, comment on va nourrir les bactéries? Как мы будем кормить les bactéries? бактерии? Elles adorent les artichauts. Бактерии обожают артишоки. Elles adorent l'ail. Они обожают чеснок. Elles adorent beaucoup de fruits Они et de légumes обожают qui contiennent des фрукты fibres. и Et овощи, des fibres insolubles, si которые possible. содержат много solubles волокон, aussi. Elles нерастворимых vont les волокон, manger ну и comme du растворимых. sucre. D'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est du sucre aussi. И они любят есть много-много сахара. D'ailleurs, regardez, ça c'est au Вот Nigeria. посмотрите, вот в Нигерии Le soya est fermenté Soya. par le fruit du baobab. Il est fermenté, le soja. соя, она ферментируется с мякотью баобаба. Un, un soya fermenté, c'est un soya qui est très bon pour les bactéries. Tout ce qui est fermenté, c'est magnifique. Фермент, фер, которая прошла, соя, которая прошла ферментацию, это прекрасная, прекрасная пища как бы для бактерий. Alors, la deuxième chose Donc, non, toujours dans, les, les, les, les, toujours dans le problème des Продолжим эту же самую тему а, транзита кишечника бактерий. Это то, что мы там называем адаптогенами. Адаптируется слишком сильно или адаптируется недостаточно сильно. Он будет бороться с э, диареей и будет бороться с запорами. Avec Bao Life, vous allez avoir, mesdames, des selles magnifiques, régulières, bien marron, bien moulées. Дорогие, pas obligé de traduire tout ça. Дорогие, ну, <laughs> je traduis. Дорогие мои женщины в этом зале, благодаря Балаев вы будете так хорошо ходить в туалет, вы будете какать так легко, все коричневое, гладенькое, жиденькое, у вас будет все шикарно такое красивое, какого вы не видали ни разу. А что, иногда надо поговорить о проблемах пищеварения. В любом случае, слушайте, сейчас не время обедать, а ужинать рано. Короче. Баулайф – регулярите. Баулайф – это ваш регулярный стул. Et la Запомните. troisième qualité Третье de качество Baolife, c'est qu'elle Балайфа va lutter это то, contre что он le будет craving, бороться c'est-à-dire le désir de manger, du- le désir de manger qu'on a quand on fait une Желанием. diète. есть, Craving. есть. Craving, Объедаться. c'est- Это Non, le désir de grignotage, бороться с перееданием, с l'envie de желанием manger quand on est- перекусывать. ah, grâce au- notamment au glucomanane. Благодаря глюкомананам, кстати. Donc c'est un produit qui va aider à réduire l'appétit, qui va vous donner l'impression d'avoir toujours l'estomac plein. вам ощущение, что у вас постоянно полный желудок. И значит, у вас снизит желание есть. Bon. Oui. Есть ли еще другие преимущества и польза для здоровья? Да, есть. On les appelle satellites parce qu'ils n'apparaissent pas tout le temps. Мы называем их сопутствующими, такие спутники, да, сопутствующие, потому что они не всегда grâce проявляются. Pectine, grâce à Благодаря пектину и другим. On peut aider le foie à se может этот продукт помочь выводить токсины из печени. Il a été prouvé que cet ensemble-là augmente le taux de fer dans le sang, ce qui est très bon pour lutter contre les anémies. Было доказано также, что такое сочетание в продукты, продукте повышает уровень железа в крови, что помогает бороться с малокровием. Et grâce aux canneberges, on, и благодаря peut, клюкве on peut prévenir certaines infections urinaires. можно также заниматься профилактикой инфекций некоторых, эм, э, некоторых инфекций болезней мочеполовой системы. Alors il faut prendre quoi Une cuillère à soupe. Так вот, что и как это надо делать? De, Берем столовую ложку. Ça fait à peu près 10 grammes. Это приблизительно à dans 200 ml d'eau. Грамм. И надо растворить это приблизительно в 200 миллилитрах воды À n'importe quel moment de la в journée. любой момент дня. Et si vous voulez en prendre plus, vous pouvez en prendre. Если вы хотите выпить больше, пейте больше. D'accord Да? Donc, Baobab, c'est Baobab. pour votre vie. Это для вашей жизни. Est-ce que vous avez compris avec Baobab Вы поняли это насчет Бабаба? Applaudissements. Аплодисменты. Bon. va Ok